assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan doimgidek azbek qo'chimurod bugungi videomizda sizlar bilan hozir shu vaqtgacha sizlarga sifatli va yaxshiroq kontentlar qilishim uchun menga pro versiya ya'ni pullik versiyadagi programmalar kerak bo'lgan edi buni men har doim ham buni sotib olib kerakmas paytda o'chirib olib yana qaytadan sotib olishga bu даже bu qanaqa darajada moliyaviy tarafdan cheklanmagan insongani ham joniga tegardi va man bir bitta yo'lni topdimki вот mm, hozirgi paytda moliya tomonidan cheklanmagan odamlar ham bepul tarafini qidirishga urinmoqda man shu bepul tarafni bitta taraf ya'ni imkoniyatlarni boshini ochib bermoqchiman bunaqa imkoniyatlarni beruvchi programmalar ko'p sizlarga esa hozir bittasini ko'rsataman demak biza boshladik xo'p biza bu yerda eng zo'r keragi bo'lgan demaymanu lekin o'shalardan eng kerakli programmalardan biri bu happy mode Bundan tashqari yana bir ikkita ta um, ya'ni Pro versiyadagi, ya'ni Play Market'da yo'q bo'lgan programma o'yinlarini topib beruvchi um, nima? Bu albatta reklama. Buni o'tkazib yuboramiz. Keyin mana bu yerda, ya'ni boshidan mana mod modus, ya'ni bu yerda ikkinchi bo'lib turgan mana o'sha yerdan ko'rgan bo'lsalaring mana pastda u buzilgan ya'ni buzilgan vizlom demaymiz-u pro versiyadagi o'yinlar turibdi bu yerda esa masalan sizlarga kerak bo'ladigan nima bor ho'p endi esa butga eng kerakli ya'ni pulli versiyadagi kerak bo'lgan nima nima mas masdir buni xato yozsa ham to'g'ri yozsa ham buni chiqarib bera oladi ho'p mana kinemaster kinemasterni oxirgi обновленияsi mana besh nol versiya ya'ni o'sha nimadan moda chiqqan undan keyingisi mana yuz foiz bo'lib turibdi mana shuni yuklab olib yurmanglar bu oldinga chiqqan ya'ni yangilanish bo'lyapti-yu, upgrade'lar bo'lyapti Play Marketda ham официальный nimasida. Bu undan keyingi og'ir anaqasi u eski versiyadagi 100% mod, ya'ni Pro versiyasi olingani. Bu 65 bo'lgan bilan bunda ham funksiyalarni to'liq bajara olasizlar. Endi ba'zi afshipkalari бору lekin buni pro versiyalarini to'liq ochib beradi buyum va yana bitta o'zimni ishlatib kelayotgan hammaga tavsiya qiladigan programmam bu inshot programmasi inshot programmasini ham bu uchta sakkiz mod versiyasi chiqqan ya'ni bu pastida ya'ni mukammallashtirilgani ya'ni bu hozir yangilanmagan ya'ni bu ellik besh megabayt oladi ellik besh почти ellik olti pastdagisi esa oltmish to'rt mana bu yerda which with mark ya'ni pulli versiyalarni yo'q qilganmiz deyapti ya'ni pulli kontent ya'ni sotib oladigan nimalarni to'liq ochganmiz deyapti bu esa full back ya'ni full hamma narsasini ochilgan deyapti endi o'yinlar hozir o'yinlarni aytsam mana fs o'n sakkiz ham bu yerda bor nimada o'n pulli bo'lgan va mana ochiq ellik to'qqiz foizga mo'l bo'lgan buni ikkalasi obv fayl degan android faylini ichiga tashiladigan ushbu o'yinni bazasi shu bilan qo'shilgan apkani qo'shilgani bir yuz ellik uch megabayt chiqadi ho'p yana gta san ana gta san andreas ham bitta bor ya'ni pulligi mana 65 foiz mod bundan lekin o'zbek mashinalari yo'q ehm, birda 8 gigabayt ya'ni 1000 gigabayt ya'ni 8 xullas birda 8 gigabayt xo'p bitta Vice City bu GTA 5 manual z manualini yuklab yurmay qo'ya qoldilar bu o'yin emas mana bu shunchaki GTA 5 ni xaritalari xullas mm, personajlar tarixi xullas bu qo'llanma desak ham bo'ladi yo'riqnoma vice city ham bor vice cityni fanatlar uchun xullas gtani turli xillari bor bu yerda topolmagan buni ham pro versiyalari top ya'ni pro versiyasi ulangan xillari ham bor xullas hammasi bor xullas bu yerda Hammasi 90% programmalarni Mod, ya'ni Pro versiyasini tekinga olib berish e, olish mumkin bu yerda. Masalan, hozir yana nimani qidiramiz? Bu yerda Minecraft hammasi bor. Bu Minecraft shusiz ham qidirmasak ham pastda chiqadi u. Xullas, bu yerda hammasi bor, qolagan o'yinlaringizni mana Minecraft mana Minecraft u azaldan buyon bor mana 3 ta modi xullas full versiya mod qilingani ho'p shu bilan bugungi videomiz shulardan iborat edik albatta kanalimizga obuna bo'lib ushbu videomizga layk bosish esdan chiqmasin demak sizlar bilan doimgidek azbek hojimuratov bo'ldi keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling